C'est une surprise, quoi, c'est pas Je ah, On appelle ça euh, l'improvisation. C'est Un grand moment de télévision. Ouais. Manotte. Un moment de vision. c'est un morceau de pas Non, mais c'est un mal accident, par contre. Il a fait trois tonneaux. Euh,

Thank you.